Как и на передовой, в пункте временной дислокации тоже идет бой. Командиры встречают вернувшиеся машины, проверяют их состояние и готовность, ставят новые задачи, и экипажи снова уходят в бой. Кроме того, небезопасно и здесь. Шальная мина упала на расстоянии нескольких метров. К счастью, мина не разорвалась. Большая ее часть ушла в землю. Несколько человек были ранены осколками корпуса и части хвостового оперения. В руку ранен командир танка. Несколько осколков попали в ногу Виктору Кузнецову. Один слегка зацепил Марата. то время как основные силы атакуют колледж, один из экипажей получает задачу внезапным рейдом на правом фланге провести разведку боем, уничтожить уже известные огневые точки боевиков и выявить новые, вызвав огонь на себя. Узкие улочки, состоящие из старых домов с толстыми глиняными стенами, напоминают некоторые районы Дараи. Как и в Дарае, танкистам сложно действовать в таких условиях. Танк приближается к трассе в уже известном нам месте, где стоят подбитые ранее танки. Рывком преодолевает открытый участок и подходит вплотную к противнику. Этот дом – передовая позиция сирийской армии здесь. До позиции боевиков 30-50 метров. Очень непросто продвигаться среди домов, в любом из которых может находиться по несколько противотанковых расчетов. Как можно дольше экипаж старается прикрываться естественными заграждениями. Вот и первая цель в глубине обороны противника – Танкисты начинают обстреливать боевиков из пулеметов, вынуждая тех ответить им и обнаружить себя. Экипаж стреляет из пулемета по потенциально опасным объектам, однако первоочередной задачей является уничтожение известных целей. Выстрелив, танк сразу откатывается назад. Зафиксировано движение боевиков слева среди развалин. Возможно, там находится выход одного из тоннелей. Продолжение следует. Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов, Марат Мусин. ANNA News, Сирия.